meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei estar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascida a cada momento para a interna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele. Por pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, que ama e a amo por isso. Porque ama, nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a interna inocência e a única inocência é não pensar.